जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से चल रही हलचल पर आज विराम लग गया है मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेते हुए उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है इसके साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 और अनुच्छेद पैंतीस ए को भी खत्म कर दिया गया है लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा तो आइए जानते हैं कि इस फैसले से अमित शाह के किन किन मामलों पर निशाना साधा है जम्मू कश्मीर में सत्यासी सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है इसको देखें तो सैंतीस सीटें जम्मू में आती हैं जबकि 50 सीटें कश्मीर में आती हैं 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू इलाके की सैंतीस सीटों में 25 पर जीत दर्ज की और राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी ऐसे में लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ेगा जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर आभा का कहना है कि बदली हुई परिस्थितियों के बाद सरकार विधानसभा सीटों पर परिसीमन जरूर कराएगी वैसे भी इसके लिए लंबे समय से मांग हो रही है इसलिए ज़रूरत इसलिए भी है कि जम्मू परिक्षेत्र में ज़्यादा इलाका और ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ विधानसभा सीटों की